අපි දැන් හවස කොට එස්සේ රත්නපාල බීලුණු වගාව සම්බන්ධ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් බීලුණු වගාව මම 87 ඉඳන් මේ දක්වාම දිගින් දිගටම කරගෙන ආවා. ආදායම ලබා ගත්තා අපි හොඳට. මේ අවුරුද්දේ තමයි මේ අක්කර 15ක් විතර මේ අවුරුද්දේ වගා කරලා තිනවා. ඒ 15 වගා කරලා තියෙන්නේ තිබ්බේ ඒ ඒ අතරේදී තමයි මේ අසාමාන්‍ය විදිහට මේ අවුරුද්දේ මේ වර්ෂාපතනයක් ලැබුණානේ වැස්ස ආයාපත් කාලගුණය නිසා අපිට මේ අස්වැන්න හොඳටම අඩු වුණා මගේ බලාපොරොත්තුව තිබෙනේ අක්කර දෙකට අක්කර 15ටම කිලෝ ටොන් ටොන් 200ක් විතර ගලවන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තිබුණේ. ඒ අතරෙදි තමයි වර්ෂාව වැස්සේ. ඒ නිසා දැන් නම් ඉතින් ටොන් ටොන් 10ක්වත් ගලව ගන්න බැරි තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ගලවලා තියෙන්නේ දැන්ට ගලවපුවා 20 කන්නත් උනා. 20 කෙරුවා ගොඩාක්. ටොන් 10ක්වත් ගලව ගන්න බෑ. ඒ හින්දායි ලොකු පාඩුවක් වෙන්න උනේ. ඒට හේතුව කාලගුණයේ වර්ෂාව. වර්ෂාව ආවත් අපිට හොඳ දිලීරනාශක කුමිනාශක විශේෂයෙන්ම දිලීරනාශක තිබුණා නම් ගොඩක් දුරට බේරගන්න තිබුණා. මේ දිලීරනාශක එහෙම තහනම් කරපු නිසා අපිට දිලීරනාශක හොයා ගන්න නැතුව ගියා. ඒ නිසා තමයි මේ හානිය ගොඩාක් දුරටම වැඩිම වුනේ. මේ පාර මේ අල කුඩා වෙලා තින්නේ. අල කුඩා වෙලා තින්නේ මේ ඒ දිලීර හානියත් එක්කලා හින්දා තමයි අල කුඩා වෙලා තින්නේ. නැත්නම් අපි කාබනිකත් රසායනික පොරත් දෙකම එකට භාවිතා කරන්නේ මම දැන් අවුරුදු 15 විතර ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකට මම බලාපොරොත්තු තියෙනවා ටොන් 15ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ ටොන් 15 විතර අස්වැන්න ගත්තා. ගිය අවුරුද්දට වැඩිය සාර්ථකව මේ අවුරුද්දේ තිබුණා. මේ නොසිතූ වෙලාවක වැටුණු වර්ෂාපතනය වැස්ස නිසා තමයි මේ අල කුඩා වීමට හේතුනේ මේ මේ වයෙන් අල කුණා වුණා වගේම මේ කෑල්ලේ ඇතුලේදීම අල 150ක් ගස් ගලවන්නම දෙයක් නැතුව කුණු වෙලාම ගියා. ඒතර සේවක වැටුප් කියවා ගන්න කොහමද ඔබතුමා? ඕ දැන් මම මේ කරගෙන කට්ටිය ඉතින් හරිම අමාරුවෙන් තමයි සේවක වැටුප්වත් ගෙවන්නේ. මොකද්ද කරන්නේ කියන එක අරමුණක් තියෙන්නේ රජයේ විසින්වත් අපිට දැන් ඔන්න අපේ ලුණු වගාව හානිය ලිව්වා. ඒ උඩ අපිට මේ වන්දියක්වත් රජයෙන් ලබා දුන්නොත් ලොකු දෙයක් ඉදිරියේදීත් මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට නැත්තම් මේ වැඩ කරන සේවක පිරිසත් අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මොකද මට ඒ කට්ටියට රැකියාව දෙන්න විදියක් නැතුව යනවා. මේ මේ ලූණු වල මේක තමයි මේ සැරේ ඇති වුණ රෝගේ. ඒ කියන්නේ මේක දිලීර. මේක ටිකෙන් ටික වර්ධනය වෙනවා. වර්ෂාවත් එක්කලා ඉක්මනින්ම පැතිරෙනවා මේ ගෙඩියක් ගාව අනිත් ගෙඩිය තිබ්බත් ඒ ගෙඩියටත් පැතිරෙනවා. ඔය කළු පාට ගහලා තින්නේ මොකද? ඒ කළු පාට නම් දිලීර අවසානම අවස්ථාව කියන්නේ නරක්ම වෙලා තියෙන්නේ. දිලීර. මේකට සාමාන්‍ය දුරට. ඒ විදිහට තමයි මේ උරෝලත් දැන් තේරුවොත් 125ක් මේ මේ විදිහට මේ මුල පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තියෙන දිලීර ඇතුළට. දැන් පොඩි මේව එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල තද නියගිය තියෙන ඉඳන් නියගියට දිලිරේ පැතිරීම අඩුයි. පෙරේලාවත් වැහිපොත ගියොත් ටක් කාලා පැතිරෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ මේ ලුණු ඉතින් කීයට හරි දැන්ට දෙන්න ඕනේ නැත්තම් මේවා තියා ගැනීම බෑ. ඒකත් 25කට එකක් තියෙන්නේ. ඔබට දාන්න පුළුවන් ටිකක් මේ දාන්න අරකේ හොඳයි නේ. හරි. හරි දාපිය ඉස්සලා දාපු මේකේ ගොඩක් මුද. දාන්න. ඔව් මම අරන් ආවම් දාන්නද? මේ අවුරුද්ද මේ ඉරිලා තියෙන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ මගේ අත් දෙකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වම් අතේ තියෙන්නේ වෙන අවුරුදු එරෙන පොඩිම gediya. පොඩි gedi. මේ අවුරුද්ද තියෙන්නේ ඒ ලොකුම gediya තමයි මේ අවුරුද්දේ තියෙන්නේ. ඒ ගේ gedi. මෙන්න මේ අවුරුද්දේ තියෙන தත්ත්වය. අල ඉරිලා නැහැ නේ. අල ඉරිලා නැහැ. මේට හේතුව තමයි මේට හේතුව තමයි අර වර්ෂාවත් එක්කලා දිලීර රෝග ඇතුල් වීම තමයි මේකට බලපෑවේ. දිලීර ඒ නෑ ඒවට දිලීර වල බෙහෙතුත් නෑනේ හරියට.